mbokki ñu ngi leen di nuyu di rafetlu ànd bi ak ñun tey alxames euh, fukki fan ak juróom ñett ci weer août atum 2022 seen émission gëstu tuwaar na fi ci euh, waxtu jote jàpp ñeenti waxtu jàpp fukk juróomi waxtu ci ngoon émission gëstu nag comme nañ koy amalee bis bu jot mu émission bi nga xamante ni dafay gëstu ci fànn bu ne lu jëm ci wàllum koom-koom wàllum wér-gu-yaram politique santé bàyyiwul dara loolu lépp ñu ngi koy def ngir yee askanu kaw lak ndàngaan baaxee leen xam-xam tay nak euh, kuñu dal nek euh, Patrick Gay di président mouvement 100% Kaolack nek ak ndaw go xamanteni dafa dugg ci langum politique gi ci cadre gi Moustapha Mbow mo ci faré ci xarale yi Amadou Diallo ak euh, Ali Diallo monsieur Patrick Gay ginnaw buñ la jaajeufal jëfele ci wuyusi bi ñu bayyi la nga nuyu ak suñu auditeur hmm. assalamu alaykum mbokki kaolack assalamu alaykum mon frère tafa di nuyu ñëpp ñu fekk ci rajo bi kenn ku ne sa tur ak sa sant di am contentement di rafetlu ci invitation wi ngeen ñu jox mm. ci teew biñ fi teew maa ngi nuyu mbokki kaolak yëpp macha allah jërëjëf ci présentation bi euh, paté comme ni ko xamee yow ab ndaw nga dugg nga ci wàllum politique mu nekk lang goo xamante ne yaat na lool bëri na ay xaaxaam waaye bala ñoo dugg ci solos waxtaan bi li njëkk laaj mooy Euh, ban ane nga créé li nga xam moom mooy sa mouvement bi. waaw Tafa maa ngi lay nuyuwaat di wax ne que ni mouvement bi ñu ngi ko créé année passée. Mhm. Euh, bu duggee daanaka mu ngi doog am un an. Mhm. ñu créé ko nekk bitim réew toog am expérience bi mu dikkal ñu ñu ne pourquoi pas ñu ay doomi Saloum dëkk Kaolack ñu ne pourquoi pas mënuñu créé mouvement bi tuddee ko sunu comme si ay doomu saalum lah mhm. lañ 100% kaolack li ma waral ñu créer mouvement bi ci un an passé mhm. mais eh, mouvement bi tour mi ngi tuddu 100% eh, kaolack mhm. lutax eh, tour bobu da nga gis ne yeneen mouvement yi doxaluñ seeni doxal ni mu waré wala bok da ya nga yaakaar ne yow doomu kaolack 100% loolu lah tax nga tuddee mouvement bi 100% kaolack wa tafa mouvement bi bo gisee ñu kéré ko dañu toog Mm-hmm. à l'étranger Don ay ndaw di yëngatu fofu mm-hmm. nek suñu activité mm-hmm. xol que suñu kawla gi kat ñun ñu fi dëkk ñoy ki ko wara a ñun ñu fi dëkk ki taxaw mu jëm kanam pour amul suñu benn intérêt buñ ci li ma waral ñu tok jeunesse bi am suñu ay ñu créer mouvement bi pour lan wone ne ñun ay 100% kaw la quoi lañ kon dañu wara mëna créer mouvement bo xamné ni dafa wara yëngu ci lepp li soxal li jëmulé kaw la kanam mhm. lolu mo waral ñu créer mouvement bi mhm. mais tour bi yow kess ya ko créer la nga togg ay borom xam xam ñu jox la tour bi na la jël 100% kaw la wa dama togg ak ay kilifa waxtan ci ak ñom jox ay idée ñoom it ñu ndee idée fekk idée bi man yorot naa ko ba pare mhm. bi ma ko yore ba pare ñu ma ci jot a waxtaanal ñëpp ñu ne ma idée bu rafet la ndax 100% kaolack moy ki nga xamni ni moy témèr ak témèr ci kaolack mm-hmm. kon koku normalement bu dé kaolack lañu dëkk war nañu mëna joxe suñu suñu suñu ñaar fuk ak ñaar fuk ba lépp kaolack avancé lool mo tax ñu créé mouvement bi tuddé ko 100% kaolack mm-hmm. amna solo mais gis nañ ni légui euh, kaolack euh, jeune yu bari dañuy am légui euh, xalaat di créer sen propre mouvement mm-hmm. lu tax xalé yi di créer sen propre mouvement da ngeen di japp ne mouvement yi fi nekk doxluñ seen liggéey wala boog dafa jot xale yi jël seen war ci nag bi waaw mbir mi nag doona tut affaire de xale doona tut affaire de mag mhm. kenn ku ne dañ ne bay si sa wéewu tànk affaire bi doona tut dañuy toog di xaar ma samba wala ñuy xaar ma demba affaire bi jeunesse bi la te vraiment jeunesse bi léegi jeunesse bi conscient lañ jeunesse bu yeewu lañ mhm. kenn toogatu fi di wax ah baa ngay wax bee mhm. da ngay nekk ku nekk ca la nga xalaat ne fa nga dëkk mm. boo ca jàppee mu jëm kanam jeunesse bi léegi xëpp nañ boo xoolee bu njëkk ba jeunesse bi talatuñ woon dara foo nekk ci lu nag sudd noonu mm. mais léegi jeunesse bi ñëpp a yeewu surtout mm. maag jeunesse kaw la quoi ñëpp dem nañ wuti seen i cardante ñëpp dem nañ nekk seen ay projet ñii ñu ngi wuti liggéey ñii ñu ngi ci leneen ñii ñu ngi ci leneen kon boo gisee lu mel noonu day war de la war a mën a mën a motiver nga dugg ci langue gi nga dugg ci langue gi boole ci sa bopp pourquoi pas du affaire yi jeune lañ rek dañu wara mëna top japp suñu ñamb mhm. non non dañu wara mëna bolé suñu bop ci mhm. kaw la te ñun ñoy ndaw yi ñun ñoo wara yor réew mi mhm. ëlëk loolu mo ñu motiver mo tax ñu duggal suñu bop ci langue politique gi liggé ko fi bay suñu wew ya, tank fi ci kaw la mais question bi ñepp di laacc bokk na ci moy yow gëna nga ma sha Allah ya ngi sa liggé businessman nga ya ngi dem ko ñew lo tax nga tam walum politique certes politique dafa ëpp xaaliss wala da nga koy def ngir dimbale sa gox waaw vraiment nak euh, tafa laaj nga ma laaj bu ma neex mhm. ndax euh, politique suñu mag yi fi nekkoon suñu papa yi ñooñ ñoo ko yàqoon mhm. mais ñun ndaw yi yaakaar naa ni dañoo ñëw pour defar ko defar bi mooy lan mbir mi du xaalis du dara ndax ay ndaw lañ ñu ngi suñu yoon amaguñ dara bay ñàkk mhm. waaye ñu ngi sant yàlla bu baax nekk en l' étranger di fa bay suñu wewu tànk. Mm -hmm lañu am muy aslu tuut ak lu bari ñu ñëw bokkoog suñu ay dëkkandoo bokkoog waa Kaolack. kon mhm. ñun politique amu dara lu ñu defalagum. ñun mhm. au contraire ñoo perte gum ci politique. Mhm. te duñ ne trop politique rek Sénégal yi dañuy njëkk a xalaat ne acam naxekat yi waxkatu du dëgg yi. mais loolu lañ bëgg mu jóge fi te ñun jeunesse bi ñun ñoo ko fi war a jële. pourquoi ñu ko fi jële mooy la bu ñu xaar kenn ci lenn. kenn ku nekk gox ba nga dëkk boo fa defee lu la war def li nga xam ne nii moom nga war a def kon loolu yaakaar naa ni euh, doo xaar kenn ci lenn te affaire bi du dañ ne politicien nga rek alors da nga war a mën a jor ay millions di ko xëpp nit ñi wala dara tollatuñ ci moment boobu moment bi fu ñu toll mooy kenn ku ne nga def lii la war fi nga dëkk xam naa boo soxlaa nit ñi ñu jugal la. Mm. mais dugguñu ci politique ngir xaalis ndax politique amul lenn lu mu ñu mayagum au contraire ñun ñoo ci perte gum. Mm. mais perte ñu ko dañ ko jël def ko ngir kawal dañ ko jël def ko ngir suñu am di jaamu dañ ko hmm. jël ngir def ko ngir suñu dëkkandoo yi hmm. li ñu jot am mi as tuut ñu ngi koy bokk ak ñoom di leen wan que liñ kat seen ay doom lañ fi nga xam ne yéen jotewoo leen fa ñun fas leen leen takk suñu ndigg dem jote ji foofu xeexal leen li nga xam ne nii moom ngeen bëgg pour foofu seen goxe yegg fa suñu région bi yegg fa di fii ci kaw la hmm. euh, ku wax ko poli da ngay wax base politique mhm. sa base fan la wa man nak actuellement hmm. sama base tabongay la hmm. parce que fofu la juddo fofu la yaro fofu la magge mais nak eh, li ñuy wax lu ne kenn ku ne da ngay ñaan sa yëfi bopp hmm. yàlla sutural nañu ba am nañ sunu sunu yëfi bopp ca ngaan xam naa ni bientôt dinañ lancé waat foofu sunu mouvement bi ndax eh, foofu bëgg nañ fa tamit yokk doole sunu mouvement bi mais fu ñu juddoo fi ñu yaroo mooy tabo ngay jàpp ndoor ak passoir foofu la ñu juddoo foofu la ñu yaroo foofu la ñu màggee wa social bi ñu ngi def li nga xamne ni fofu la suñu doole tollu mhm. ndax dañ ne olof ndjay daf ne mhm. def lo man wax lo man bo teudé nalaw mhm. nek ñu fi di di kenn ak na xé mbay nek ñu fi tamit di jox di la soxla utiliser le buñ la paré sanni la nek ñu ci yoy ci li ñu nek moy buñu yoré ñi nga xamne ni ñoy ñew di doole yi ñi nga xamne ni ñi nga xam seen loxo jottu seen gannaaw luñu yor mu bari mu tuuti buñu disé seen soxla ñu japp leen ko leen ci def ko ci sutura bañ ko def ngir ngistal ndax dañ ne kaw la quoi mhm. kaw la reyut dara xaju fi mhm. ñu ni neen la kon kenn ku nekk war nga mën a jàppale ka nga tane mhm. kon boo jàppalee ka nga tane yaakaar naa ni la nga def sa bopp nga ko defal loolu moo waral njëkkee ci social bi avant ñuy wax leneen voilà mais euh, aussi gis nañ ni euh, jeune tabu ngay ak passoir du mën a ñëpp mais ñu bëri nangul nañ la lan mooy euh, secret bi lan mooy secret parti éducation ci nit ki mhm. à part boko défé nak di and ak ñom di fond ak ñom buñ amé naxar yaangi taxaw buñ amé banex yaangi taxaw kon lolu rek lañu santé yalla bimu ñuko mayé may ñu idée bi may ñu xalaat bi may ñu respect bi du mhm. suñu mën mën du suñu dara mhm. mais yalla mo ñu def ci xolu jamm ñi ñi nga xamni ni ñoñu ñoñu min xamñu jox ñu cër ñu délo leen ko loolu rek ay secret bi amul leneen. Mhm. voilà ok mu nekk euh, lu am solo mais bi ngay door sa mouvement bi est-ce que fi nga tollu gëm ni donte ne un an la yaa ngi massifier mouvement bi am na ñuy ñëw est-ce que tey li ci gis ni yaakaar nga ni di nga fi di nga fi toll ni nit ñi uyu si nañ la boo wootee ñu wuyu si genre comme li nga wax amoo lu na gaañ est-ce que tey fi nga toll yaakaar nga tey bi ngay créer mouvement bi di nga fi toll. Ah, wa tafa man mom kuma xam xam ne mm. dama doon nit koo xam ne dama gëm sama bopp macha allah mm-hmm. man fu sama lu sama bët may rek yaakaar naa ni sama fit dina ma ko may ma jëli ko mm-hmm. man loolu laa yàgg a gëm mm-hmm. ndax boo xoolee macha allah suñu âge bi toll di nii mais yàlla ñuy dooleel ba lu ñu song rek am ci ndam du suñu coobare du suñu dara mbiru yàlla la waaye mais gëm gëm gëm bi aussi mu ngi fi man toujours rek lu ma xool ba xamne li ni buma ko songé dama koy daan dama koy song mhm. awma len lumay régler ci lolu ak luma mhm. ci xalat mhm. lolu mo waral tay ji fi ma fi tollaguñ sax fenn danaka mais nak li ci kanam inshallah rabbi kawla mom dinañ bok ci ñukoy téy bu soobé yalla inshallah wa da nga am gëm gëm bobu dañu gis dang koy doxé dafa am luñ la dé wala bok sa liggéey nga gëm wa mais suñu liggéey lañu gëm du luñu kenn ku ñu dé rek euh mën nga nagu ta bo nagu mën nga daanu len lañu gëm yalla suñu borom ak ay ñaani wajur mhm. ak nekk ci luñu wara ne duñ def dara ñak fayda duñ def len luñu xébé duñ doxit ba comporté wo comporté ba bo xamné ni bo ñu fekké na acciam mhm. non non mhm. nit ki bo nekk ci li nga wara ne xamné ci li nga wara nekk ni moy lu dëgg moy réalité bi len rek ngay def xamni fi nga fi nga fi nga djublu inshallah rabbi bo teggul sa tank ding fa yegg te lolou lañu gëm te gëm nañu inshallah rabbi fi ci kaw la ñun ñokoy tey ci ñu loxo ñun ndaw yi mm -hmm est-ce que part gay am na jaar jaar bu metti jaar na fu metti étant jeune avant nga dem tougal ñew bokkat ci langue politique bi am ay kilifa yu bari yo xam dara ci ñew sax kilifa est-ce que part gay am na jaar jaar bu metti tan yi xalé wa mais jaar jaar mom ñepp ko am mais yaakar na ni amul len lo xamne ni jaar nañ ko fuñu sonol sonol sonol mhm. waye lepp dal lu ñu dugg rek suñu fitu ñu ci daan duggal moy mhm. lan euh di yotu fuñu yeggul toujours idé bobu mo yag yag ci ñun ndax ko hmm. xam paté gey deug da nga nan dafa gog da non dafa doj nan pat dafa doj quoi boy bu doj le aussi voilà parce que affaire bi du doj uh-huh. bëgg sa bop la ak gëm sa bop ak am vision parce que don ndaw tew ta xam li nga tew nga xam li nga bëgg xam yaay kan hmm. di yotu fi ñëpp di yotu ndax aduna ku mën amul de ku ñu dimbali mo am te sa borom mu ñuy dimbali duñu tek ci voie bu normal te voie bi ñaan yalla continue ko gën ci gën gën yàlla gën ñu cee dooleel ñu xool ci fu ñuy teg suñu tànk mu gën ñu ñu koy ñaan mu mu maytul ñu lépp lii pàq pàq. Mhm. waay mais affaire yi du dara lu du euh, yoon bi fi yàlla teg la pour ñëpp. Mhm. ñaari yoon la yoonu jub yoonu dëng ku ci jaar ci njub bi am ñi nga bëgg ku jaar ci leneen bi am safaan wa kon yàlla na yàlla musal ci safaan wa. Mhm. voilà. mais est ce que bi ngay dugg ci wàllum politique am nga. say ñaan waajur ndax sénégal moom boo waxee politique <laughs> bu ñaan la bàyyil nekk ci nga war est ce que kilifa ñaanal nañ oh, wa c'est vrai nak euh, tafa sunu wajur mom ko xam xam ko ci diine xam ko ci l'islam hmm. euh, di ko nuyu au passage sama wajur bu goor di ñaanal sama wajur bu jigen yalla yok leram famu ne sunu wajur bu goor nak euh, mom daraay mbir aduna yëngatu wu ci hmm. mais nak dafa fekk ni ñun ñi juddu di ay tout tankam dañu dañu tomber ak sunu jamono mengok li motax ñu dugg ci mais lépp lu ñuy dugg waxtaan nañ ci ak ñoom ndax kilifa mooy lépp. Mm-hmm. ndax it doomi alaaj abdou gueye boo ko déggee yaakaar naa li ngay njëkk a xalaat mooy diine ba ak yar ba. Mm-hmm. ndax moo ñu yar ci diine yar ñu ci lislaam defal ñu xam sunu bopp xam respect am respect ci sunu bopp. Mm-hmm. waaw kon yaakaar naa ni lépp lu ñuy dugg rek ñun lu ñu xam mooy am kilifa waxtaan ci ak ñoom donte politique ñoom seen yoon nekku ci dugaluñ seen bopp. ñu ñëw bëgg dugg ci langue gi hmm. eh, bëgg jël suñu mouvement and ak président de la république hmm. bi ñu xoolee ki nga xam ne moom la investir woon kaw lag hmm. mi mut njaay rahmatiko nuyu au passage avec respect ñu eh, dem ànd ak moom bi ñu àndee ak moom indi suñu ay moyen indi suñu doole moom it mu xool ñu xam ne ñii tamit ku responsable la jeune la waaye jeune bu gëm boppam la waruñu ko benn yaafuus yàlla boole ñu ñu ànd ci ay local mhm. yàlla def li gën ñu perte ko mhm. euh, léegi mu ngi ci yoonu boppam maa ngi ci sama yoonu bopp mhm. ndax wax dëgg yàlla lëngoo neex na lool waaye ko ba mu dem ak mbaggam jàmm moo ñu boole woon jàmm ñu tàqale dem nañ ba mënatuñoo def mu ngi ci boppam maa ngi ci sama bopp voilà mais xamé bi fall yow ya ko sakku envers lui wala mom mo yone ay ndaw ñew ci yow oh, wa xamel bi man mako sakku mhm. ndax bu dañ ne boy dugg ci politique do do reuy mhm. do woné ni la tollu mi nga xamné ñom ñoo la upp experience ci ñoo ngay dem roti mhm. te ñun reuy ñu xamuñu dara dañu dégg suñu loxo ñëpp ñi nga xamné ñoo jitu ci langue politique bi ñu talé leen seen loxo ñu won ñu fi la fée la waaye nag damaa yaakaar ni man kenn du ma jiital pare di ma faqastal. mooy mhm. lan du ma bàyyi sama lépp jël sama alal sama doole samay oto yoo xam ne saa coûte cher di ko wàcc ci terrain bi ñëpp di gis di rayante ndax yow te li ñuy def yëgoo ko. parce mhm. que premier chose bi mooy fii yàlla mayut kenn lenn. Mhm. kenn xëy xëy xëy gis sa bopp doot sa bopp lenn li kon li ñu bëgg mooy nañ ji nañ ji respecter jeunesse bi. Mm. jox leen cër ndax jeunesse bi ñu bañ ko ñoom ñu neex leen ñoom seen wàllu wéyna jeunesse bee fi ne. Mm. kon nag ñoom li ñu war ñoom li leen war ñoom ñëw gunge ñu. Mm. waxtaan ak ñun teg ñu ci yoon ne ñu fii la fii la fii la mais pas autant que diw dafa yàkkamti wala diw war non non. ñoom li ñu am tey dañ ko xeex ba am ko léegi ñun gëm-gëm boobu ñu gis si ñoom ñun am nañ gëm gëm bu ko raw tax mm. xam naa ni incha allahu rabbi yàggatul dara ñoom dinañ ñu dégg fii ñu leen dégg mm. ndax ñun ñu di xaar kenn dimbali ñu ñu ngi suñu bopp ñu ngi góorgóorlu ñu ngi ci lu ñu war a ne ñu ngi liggéey te li ñu amit mi as tuut ñu ngi koy bokk ak waa Kaolack. Mm. te kenn joxuñu benn dërëm di préjudice ci waat ci loolu. kenn joxuñu benn dërëm suñuy poche bopp la ñuy génne di def ay jeune yu engagé ñu fi te boole wuñ dara ki wax mm. di def ay social yoo xam ne waruñu kenn nan ko kay filmé ñu wala kay defal ñu dañ koy mm. def ci sutura mo waral respect boobu am suñu diggante ak ñetti mm. di ay vas-y parce que comme li nga wax dafa am solo mm-hmm. euh saw kaw pate gay en tant que jeune da fay mm-hmm. xawa jaxal ñu bari ñi nekk langue politique ndax pate gay dafa ñew indal ay moyens mm-hmm. xaar do ci mu ndjay rahma diko jappalé Euh, loolu bu njëkk ba daa ko gis nga lu benn jeune mu ñëw bootu ci benn euh, koo xam ne moo fi nekk kilifa ça lu tax parte amaat beneen stratégie ñëw indi yëf boobu jàppale mu njaar xam da nga ko war na ko li mën nga mën wala boog ci yarin wi la. waa ci yarin wi la parce que dañ ne àddina nit ki foo mënti dem bul tuutal sa bopp. Hmm. yàlla suturaal nañu ba ñun bu ñu fekkee président de la république toog dinañ ko nuyu tatagal ko jox ko cër waaye bët ba ñuy xool mooy fa mu toog ñu toog fa loolu mooy nit. Hmm. waaye affaire bi du da ngay topp ci gannaaw nit rek ngir dërëm ba lay jox wala ñaar dërëm ba lay jox ndax kat ku la yor ci ay waam ngay wéy. Hmm. te dina la tënk. Hmm. te ñun suñu vie mooy dinañ jox ñëpp cër waaye yàlla suñu borom rek ñu mën a tënk. waaye pas doomu aadama. ndax ñooy première personne bi nga xam ne ñoo dugg ci langue politique indi suñu ay moyen ñu ko engagé def meeting boo xam ne nii am na ñu ñu jiitu ci langue bi kenn mosu ko def loolu du lu ñuy wax kaw lañ ñëpp ci teg seen bët yéen suñu ay xaalis suñu poos bopp def ay financement ci mbootaay yi jàppaleeku mbootaay wax ak ñoom di leen di leen convaincre si président de la république. kon président li mu bëgg mooy nañ ko di ko wax dëgg gi dëgg gi mooy lan kaw la kenn dooleelul jeunesse bi. Mhm. jeunesse bi nañ leen fonk respecté leen te xam ne ñun ñoom ñu bëgg ko ñu bañ ko ñun ñooy yori kaw la. Mhm. te man sama bopp man dinaa bokk ci ñu jiitu. Mm-hmm. yalla nak moy dogal mm-hmm. way limay wax dama ko gëm te lu nek ci man la te ko xam paté xamné buma viser dara inshallah rabbi dama koy rattraper te dama koy té mm-hmm. euh, parce que euh, problème bi moy euh, comme li nga wax légui parce que gëm na bopom amna fam tek bopom amna fam tek beutam ko xam tan ni dafa am ben vision bu bu yaatu lolou dañ la koy nangul mais comme yarine wi la am nga respect am nga cër mais dañu bëgg kon to jafala nga nek international ñu lay déglo Dakar Touba Thiès fu nek partout même yaangi ni en direct ci réseaux sociaux ñu bëggoon xam manam problème bi ak Modou Ndiaye Rahma da nga <laughs> wëgul wala bok da nga jox xaalif wala da nga laaj xaalif quel le problème réellement ndax fi filé lépp di léré non parce que man sax baaxiwuma di def comme politique bi gaay indi moy mm-hmm. and ak nit ki rek paré tok ci rojo yi lu na nga wax mm-hmm. non non j'ai pas le temps pour ça mm-hmm. jeune là ma ngi sante yalla li nek sama poste mu ndiaye rahma defuko ci mm -hmm. Eh, maa ngi dimbale ay nit mun ñaar xama joxuma kon affaire bi du damay toog rajo di takk rajo yi naan alors mu njaay rax ma lii ak teg lu bon ci daram bi hmm. dépassé naa loolu te je peux pas comme les gens hmm. man ki ma nekk mooy ànd yow ànd nañ tàqaligoo nañ demal liggéey maa ngi ci leneen mm-hmm. di la won la nag yoon bi dafa yaatu yaa ngi ci tali bi maa ngi ci tali bi insha allah rabbi dina gis lépp parce que problème tax mu jaaxal na paate kawla ko ay mën cee taxaw mooy uh, mën nañu xam ne yow vous étiez le sousou de mun njaay rahma maanaam mun njaay rahma dara am fu mu la tegoon ba am ñoo xam ne dañ doon fiir fiir bu ñu waxee rek mu ne paate paate ñu xëy suuf rek maanaam ngor gi yàggul eh. daam ñu yàq suuf wala lan la ko xam ha, faaw nga gën ñoo leeral waaw ça c'est vrai mais àddina moo demee noonu mm. euh, dañ ne boo mujjee ñëw ci nit mm. imposé wone ña nga fa fekk yaakaar naa ni dina am ñoo xam ne dañuy xaw a gis tuuti jal du ñëpp nag mm. ndax euh, am na ñu fa fekkoon ñu jox ñu cër ndax bañ fa yeggee tamit euh, yaakaar naa ni ña fa fekk ñëpp ñu respecté xit fekk nañ fa ay nit di leen dimbale ñun fekk nañ fa ay nit suñ amé soxla jégg leader ba jën ci ñun wax ñu ko mm. ñu fajal leen seen soxla mm. kon loolu sant yàlla la mm. te yaakaar naa ni aw ma temps toog di wax lu du dëgg li muy wax lépp lu nekk ci man la te it nit nañ ko doon defal buñ déggul dégloo lii dinañ ko xam kon affaire bi du ci nit ki nii non non ñun lu ñu xam mooy lu ñu am bokkook nit ñi te it duñu ñëw ci ci ci ci mouvement ànd ak suñu mouvement yàlla suturaal ñu ñuy ñëw di bokkati ci gannaaw affaire de complexe yooyu nekkut ci ñun ñun fu ñu toog buñ ne lii la ñu visé bu ma ne mondial rahma la mondial rahma la mhm. mais su ma ne leneen la leneen la su ma tourné nag page mondial rahma je ne peux pas parler sur lui mhm. même question yi may laaj ñii sax mhm. doonul lu ma neex mais c' est normal parce que kaw la kuwaay ñu ngi koy laaj. buñ gisee pâté di sacrifié boppam dem façon détail bu ne coow bu ne ndax mondial rahma doit fekk ñun ay gor lañ. mooy bu ñu jàppee jàpp lañ waaye bu ñu bàyyi bàyyi nañ. mais du ñu bàyyi di waxal kenn lu bon. mais nag dañ la woon ne ay doomi gor lañ buñ la bàyyi amatuñ sa temps tourné nañ livre bi mm. nekk ci leneen mm. dem temps ngeen gaji ah, déggante après élection yi après élection yi waaw élection élection locale yi locale yi boobu la ñu gëj a déggante ok voilà c' est bon mais même tamit euh, amoon na benn show buñ dugoon yow ak Ousmane Noël Dieng loolu tamit dañ ci leeral non foofu coow mu si fam alors di ko nuyoo passage Ousmane Noël Dieng mm-hmm. waaw di la wax rek que ni li ñu doon wax sànq langue politique mo bari firangé mhm. euh ta gaay ñom toujours dañu bëgg tok ci donkasi gi naan man la man mhm. la dama leen di leral toujours ne leen fi kenn nek fi yalla rek fi ne kenn ku ne amal fulle ci sa bop am dignité ci sa bop jappalé ci la nga né moy li gën mais kanta ma fi ne ki yene kawle kenn mom ko kawle gu ñepp la ndax yaakaar naa ni boo xëyee ndéki xëy añ tapaate joxuloo ko keneen joxuloo ko ma sàmba joxuloo ko Ousmane Neil joxulo mhm. kon jappal ni yow fa nga ne fofu gën mhm. voilà mais aw mu ben problème kenn mais nak di leen wax ne langue politique bi mhm. man may chat bi tam man xamna ni duma delu gannaaw ca kanam la jëm inshallah rabbi mais dal yak ousmane nawel amul ben problème quoi non man bok jaakar na ni aw may temps problème ah. parce que j'ai pas le temps pour def ak problème kenn non non j'ai des projets mang ci sama activité bop maay samay business bop kon ku nek lolou man parce que toguma di xaar politique quoi voilà pour te dire vrai je suis un homme d'affaires maay ngi gagner sama vie ci sama roxu ludul politique parce que politique musuma lek deureumu politique man ma ci guen sama xaliss kon man j'ai pas le lah temps alors pour tok fi di xulok ay genre nan mm-hmm. ki ek li ek la non non mm-hmm. mais xaliss bi nga investir part e ci politique bu dem don tay ding ko defat wa parce que defuñu ko ngir gistal defuñu ko ngir gistal dañ ko def ngir kawlak ndax buñ ko doon def ngeen gëstal yaakaar naa ni dinañ dinañ romb fii ñu toll nii. Mhm. ndax yaakaar naa ni lu ñuy xëy di jot ci ay message. Mhm. lu ñuy xëy nit ñi di ñu woo di ñu laaj ñu leen di jox te kenn du ko yëg yaakaar naa ni bu doon gëstal chaque fois ku ma woo dinaa woote takk rajo yi wax. Mhm. waxe bu doon démb doon tey di suba encore di gannaaw suba li ñu yor mi astuut incha allahu rabbi kaolag moo ñu ñor te ànd ñëw président pour wax ko ne ko ay léeg laa non non dañu bëgg mu defar sunu kaolek bi njit yim fi jiital ñu xam ne da leen a jiital pour kaolek jiital leen ngir seen intérêt personnel mhm. loolu lañ bëgg ñoom ñu xam ko moo waral ñun lu ñu yor xaar ñu président jox ñu xaar ñu ma sàmba jox ñu xaar ñu ma dem jox mhm. lu ñu yor ñu ngi koy séddal di ko bokk ak mbokki kaolek voilà am na sax euh, ñu naan lu tax nga bàyyi mu njaay rax mooy da nga ànd ak malo la dimbale ci mu njaay rax mu ngir yàlla <laughs> juste xam nga loolu dëgg la saa togguñ pour mais xam nga comme ça mhm. bu ñu invité jeune bu mel ne Pathé nekk entrepreneur. Mhm. am lu def kaolack am ay problème leer na tay nga leral fi ndax mënu tok fep ci leral c'est vrai parce ñun ku ñu xam tay duñu focaler ci ben nit mais comme sa question réponse la mhm. aussi yo xam man xam na laaj may laaj sax neexul ndax yaru non mais il va falloir ñu laaj do pour nga leer sa bop ñun tam ñu am ay information c'est vrai légui euh kaaw mu ndjar xam lay wax mais dañ ci genn mhm. ben transition lañuy def am na ñu naan sax euh madame sar mi lo ci souf ngi liguel motax neexuko ba ngeen am problème c'est un problème ci maral na mer la joggé euh est-ce que lolou dang koy deugal wala bok jotewut ak dara ci lolou wano kaw mu ndjay rahma yakar na ni and bu amone la jeexna jeexna hmm. mak mu ndjay rahma amuñu problème ndax ma samba amuñu problème ndax ma demba tax yit hmm. sax dañu amul problème way dama ne garab gu la sutur dula may ker hmm. lengo neexna me ko ba mu dem ak mbagam sama mam neena ko andar ren ba dewen gisoy ci sa bop avancement bayiko seti lenen man nak lima pass ba ma tour ba ma xolot maa ko tourné nag leneen. ok voilà. mais léegi yaa ngi liggéey ak Mariam Wa, waa liggéeyaguñu kenn. Mhm. ñu ngi liggéey ak président de la république. à ce moment. Mhm. mais nag euh, dañ ne nit ku ne boo nanguwut ko la jiite doo mës non do doo mës a doon la fi président jittal dañ leen koy nangul. Mhm. mais nak ci kaw ñu jox ñu respect bi ñu wara a jox. considérer ñu jox ñu cër bi ñu wara jox. moy waral ñun ñu nangul leen bu ñu nangul lu ñu yàlla may moy ay jeunes lañ. té ñu ngi ci suñu yoon mhm. ba ñoo teg bët di wax ne dañoo yàkkante nangam mhm. buñ teggut seen bët yooyu ci ñun ñoom seen jàmm lu yomb fi ci kaw rek mhm. yaakaar naa ni yoon yi dina bari te it yoon yi bari na ndax jeune yu bari kenn ku ne yaa ngi xëcc si sa yoonu bopp ñoom nañ jéem a kol góom boobu te mu doon kol bu vérité bañ a wax ay lakk lakkal ak ay sikki sikk ak ay daagi daagal nañ ko gëm mais une fois yaa ngi mariam sa toog ngeen wala mos ngeen wax par téléphone non <laughs> hmm. hmm. eh, di ko nuyoo passage nuyoo ko sama yaay jooju mm -hmm. madame la maire mm -hmm. euh, di wax ni toogaguñ mm -hmm. di wax ne daal lépp kenn mënu ko wax li ci kanam insha allah rabbi yàlla baax hmm. na ndax bëri ñu ñuy waxal te it ñun kaolak rek ñu ñor te dañuy gëm ni waa kaolak bëgg dañoo bëgg xamal ni que ni waa kaolak ñun kaolak moo ñu ñor du len len len len lu ñu ñor lu dul kaolak daal insha allah rabbi la reste ay kii la rek mais ya daqo bu la bu madame le ministre wowon tay maram sa na la kañu liggey paré nga pour liggey ak mom wa mais dañ ni nit ki liggey euh kep ku la ci wo rek demal nga liggey ak mom won ko fulle won ko fayda bay gis lenen hmm c'est ça mais du cadre damay tamu ki non non man personne bi nga xamné ni sax du dara mm-hmm. mais na bëgg kawl rek kawl ak tax ko juk kawl ak ñor ko mu wom ne ma ah monsieur gay dama bëgg ñu liggéey ci kaw nag man ma dem bu yujju ko ñu liggéey ci kaw nag mais pas autant que ci nguur gi wala kiyeng ci nguur gi non parce que li may li ma yor ñoom joxuñu ma ko yaakaar naa ni bu ñëwee dañ fiy fekk dolli ci waaye pas autant que ñu muy wàññeeku lu ñu yor ñun ñoo ko liggéeyal suñu bopp kon toogu ñu di xaar kenn hmm. kaw lag dal moo ñor ku ñu woo ci kaw lag ñu wuyu la voilà mu nekk lu am solo auditeur jafala fm auditrice di fàttali yeneen seen émission gëstu tey sunu gan di eh, pati eh, gay nekk président mouvement 100% pour sa moom